Good morning, anche se direi sempre buonasera, sono le 4 meno 10 qui. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's January 17, 2022 and it's a Monday here in Naples, 57, 58 Fahrenheit around 14 Celsius. And this means that non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo. Eh, sì, eh, ci sono qualche grado in più e poi invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa, qualche settimana fa, per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per non soffrirlo, cioè per combatterlo, per, non per vincerlo perché è impossibile, ma per non soffrirlo e chi appunto mi consentono di non soffrirlo così tanto come lo soffrono magari le altre persone. Il video sui pensieri è poi sempre separato da questo. Anyway, as uh, he just see from the window, today, almeno per me, we have once again, per la quarta volta consecutiva se non erro, those beautiful beautiful blue skies and golden, golden sunshine, really golden and beautiful blue skies, and I think all along the way. Sì, uh, all along the way, ovviamente, fino a sopraggiungere la serata, cioè tra meno di un'ora, ma uh, comunque, sì, veramente il cielo è veramente azzurro dietro di me, o sopra di me, ma non si capisce benissimo, c'è anche qualche nuvola, ma comunque mi sembra veramente bellissimo. Continuiamo con questo trend, bene così nulla da dire uh, said this so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's uh, green la shooter behind me on the top or in the shot anche se c'è un qualcosa da dire perché il cane la tenda l'ha un po' rotta quindi poi ieri per l'altro ieri l'altro giorno per affacciarsi sempre alla finestra cosa che fa ogni sera eh, <laughs> portato con la zampa, diciamo, cane, il pitbull, è un cane comunque, per tutti comunque. Huh. Ah. Eh, per un cane che vuole uccidere Kane da quando l'ha morso quando era piccolo, comunque non se ne è accorto, ha inserito la zampa nella, nella là, in questa parte della tenda e l'ha rotta, quindi spero che comunque non la cambiamo perché questa tenda è mitica, vedremo. Um, ehm, and finally, from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG IPG 625 Ever! a great day in all the people who follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. Il video dei pensieri, sui pensieri eventualmente è separato da questo. So again, have a great day in all these people and everyone too.